स्कर्ट और अंडरकट अंडरटेकर गुद्दी के बाल काट दे भाई और कनौती कर दे सपा और बगल के बाल सूद दे जेड पे हेलो वेलकम सर सर वाटर भाइयों क्या सिस्टम है आने पे स्वागत हो रहा है पानी दिया जा रहा है एलईडी e भी लगा हुआ है और एसी भी है ऐसा स्वागत तो हमारे यहाँ बिहार में होकर है टीवी और एसी उखाड़ के ले जाऊंगा दिमाग फिर तो मेरा एनीथिंग एल्स सर या फिर एंडाकोंडा ब्लीच इधर तेरा करना पड़ता दीख इलाज कोई देसी सी बता मसाज सॉरी सर आपकी कटिंग के हो गए हैं वन थाउजेंड रुपीज हजार हमारे गांव में तो सत्तर रुपया में हो जावे कितने रुपए बोले वन थाउजेंड यार अभी मैंने स्विट्जरलैंड से कटिंग कराई थी वहां तो पांच हजार लिए थे उससे पहले मैंने न्यूजीलैंड में कराई थी तो शायद दस हजार लिए थे कम ले रहे हो थोड़े से भाई ना तेरी ना मेरी पिचासी रुपए में मान जा भाई। जी हाँ मैं हूँ खलनायक अंकल जी कटिंग कराऊंगा लेकिन कल अंकल जी कटिंग करानी है करानी है लेकिन कल अंकल जी आज न्यूज़पेपर तो नहीं आया कटिंग करा लो कटिंग कराऊंगा लेकिन कल ये जो तेरी पाया लौकी छन छन है ये जो तेरी पाया लौकी छन छन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है बॉलीवुड का ऋतिक लग रहे हो ऋतिक कटिंग तो अच्छी करी है तूने कैटरीना की फोटो कैसी होती है सेक्सी एंड हॉट कटिंग तेरा भाई करता है ओके रिपोर्ट कैसी कटिंग रही है इसकी बाल जा रहे हैं इसके जिम्बावे दाढ़ी जा रही है इसकी ऑस्ट्रेलिया सेंटर में लेके ऐसे Delhi I don't want my son छिछोरा लो जी फेर देता हूँ इसके सर पे कटोरा अब भी तो लग रहा है मेरा हैरी पॉटर साधु भाई ऐसी कटिंग कर दे मार्केट में आग लगा दे सर फायर कटिंग के बारे में सुना है आपने बहुत चल रही है आजकल कर।, दे जल्दी धूम धड़ाका चुम्मा चाटा